بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwanan jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yau da ina ga muna 27 ne ga watan safar a bisa lissahin muhammadiyya kalanda ta addinin islam 1443 wanda yake kuma ya yi daidai ne da wato biyar ga watan goma a bisa lissahin nasara 2021 e eh, allah iya da shikima da yawa kuma musulmi ya kamata mu ji tsoron allah babu abin da ya gagara allah kafin zuwa mu sallah ta safe akwai abin da ya kamata mu tunatar da juna wanda ya abu a jiya e ga musulmi abin nan aya ne ga dukkan musulmin duniya wanda yake kuma masanin harka ta zamani zai iya sanin abin nan aya ce gagarima amma ina magana ga musulmi masanin harka ta zamani jiya hudu kenan muke ga watan goma a jiya hudu kenan ga watan goma an samu katsewa yankewa ta yanar gizo shine facebook da instagram da wazaf. wannan yankewa yankewa ce ta duniya gaba daya ba wai ta najeriya ba ce ko nijar ko saudi arabiya ko libi ba a ce ba kasashe ne na afirka a duk duniya ne gaba daya aka samu yankewa gaba daya na yanar gizo facebook instagram whatsapp dama su ai kamfanin mutum ɗaya ne to abinda nake so yi magana na gudun shi ne mulura jiya abu guda biyu abu a duniya wanda suke za su iya zama ga dukkan musulmi aya kun san akwai wani bawan Allah a ƙasar denmark denmark a bisa kamar yadda muke hudu bisa ɓangaren yarenmu na niger sai mace denmark amma bisa kamar masu faɗi da harkar ce denmark to a wannan ƙasa dukkan musulmi ya san aya ko wani bawan Allah da yake yin batanci ga manzan Allah wanda nan da ɗan shekaru suka wuce kamar shekara goma sha kun sai ya yi wani batanci wanda aka yi ta rigima duniya ta yi ta hayaniya to sai shugabanni na ƙasar denmark sai suka ɓoye shi da suka ɓoye wannan bawan Allah ehenci eh, mai bawan Allah ne tunda Allah halice shi duk zaman ta wadda shaidani ne matsayi a ce mai bawan Allah shi ne yake gashi zai yi abin da ya ga dama zuwa ga Allah to wannan mutumin har ila yanzu ai kowa ya sani bai bar ba zane na batancin manzo Allah a wannan shekarar ma da ta wuce ya yi irin wannan zanen wanda yake tadawa musulmi hankali wani abu ne daga dukkan duniya ta musulmi sun sa haka to A ce abu guda biyu aya ne wallahi gare mu musulmi dama wani mawaƙi yana ta fafi kulle shay'in illahu ayatun tadullu ala annahu a cikin komai akwai aya wadda zai iya nuna ma Allah ɗaya ne alhamdulillah to wani ba Allah kun san ai ƙasar ta ɗauki polisai an ba shi polisai guda hudu su suke kariye shi to kun ga ajiya sai aka yi accident da shi da polisan gaba daya mota ta koni duk mai harka yanar gizo ya san da wani zarci abin da ya fi kwaciya ya yi accident da shi da polisan gaba daya sun koni alhamdulillah dama duk wanda ya taɓa manza Allah wallahi ba da za a yi gama da duniya lafiya ko kai wane ne ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba in dai mutu ya taɓa manza Allah wallahi Allah ba zai kyale shi ba Allah ba zai kyale shi ko kai wane ne to wannan abu da na kawo kun ga aya ce babba jiya ta abu bayan haka ga wannan katsewa ta wato rezo sesiyo to abin da nake so a nan gurin mu iya fahimta kun san akwai hadisin manzan Allah annabi ya ce idan duniya ta zo ƙarshe dukkan na'urar nasara dukkan na'ura dukkan kayan alatu bari mu ce kayan alatu kamar yadda yake hadisin duk wani kaya na alatu zai tsaya sai ne in yaƙi ne za a yi sai dai a yi da dawakai ko raƙumma ko jakkai da kibiya da sanda da baka kaga dukkan wani misil duk wata igwa abinda za a yi wato yaƙi ya kai nesa idan an zo ƙarshen zamani wani abin sai ya tsaya kan ya fasa aiki to kasan wanda ya nisa a cikin boko zai iya gani wani abu ai ba zai yi ba ya za a yi to amma mu musulmi duk abinda manzo Allah faɗi mun san gaskiya ne babu wani ɗaya biyu babu ja'in sha to idan aka diba ya aka wani abin duk da ilimin su da komin su abin ya tsaya kai? in ma baka san ba wato facebook baka san ba instagram in dai kana wazab ai kaga ajiya wazab ya tsaya baya tafiya in ka aika baya tafiya in aka aiko ma baya zawa ya tsaya to wani duniya ne gaba daya ba ƙasar ka bace ta nishan. duniya ce gaba ɗaya to tun da duniya ce gaba ɗaya wallahi tallahi mu musulmi yana da kyau mu gode ma Allah mu gode ma Allah duk saƙon da annabin ya zo mu da shi gaskiya ne gaskiya ne mu gode ma Allah to ɗan misali ƙwara ɗaya da zan buga wallahi yadda kaga wannan yaniyar gizo ta tsaya lokaci kankane kaga ta tsaya kit yadda kaga haka to wallahi tallahi idan mutuwa kama ta zo haka ne idza ja ajaluhum la takiruna sa'atan wala taqdimu kana ta wani hayaniyarka kana hayaniyarka lokacin da mala'ikan mutuwa ya shirya zuma kawai zawa zai lokaci kankane ya kwashe ranka kawai an kare to saboda haka mutane mu tsoron Allah Allah alƙahiru ne al-muqtadiru Allah mai iko ne ga dukkan komai yanda ya ga dama ya fa'al ma ya yana aikata abin da ya so wannan itinatarwa ce gare ni gare ka amin a matsayinka na musulmi kuma zai iya zama cewa lalle kan Allah mai iko ne saboda ne tsayawar wannan abun na harkar nan ta yanar gizo tsawon lokaci ne yawa daga Allah ne kuma shi wannan zuwa da ya yi akasidan da shi da waɗanda suke ba shi kariya sai guda hudu gaba ɗaya su kulikulin kubra wannan aya ce kuma dukkan musulmin duniya idan ya ji haka to zai farin ciki zai ji daɗi mukiya manzu Allah Allah iya nuna musu aya tun duniya ina ga wani ɗan saƙo ne karami zuwa gare ni zuwa gare ka uwa uwana musulmi zan ce mana wasu alaikum